Bueno, aquesta parla de, de, bueno, de, del jovent, de, de quan surt... Ah, bueno, jo ja no, ja no ho faig, però de quan sortíem a lligar i això i sempre acabàvem piant la papa i fent el ridícul. Pixats a sobre i tot això. de... Bueno, el romanticisme és a partir de les tres i media que et diuen. Això de diu jo, jo vine a fugar, que vindria a ser jo vaig venir a fotre un clauet, però en asturiano. I, i em vull vacar ¡Mira el fuego! ¡Mira el fuego!

¡Vive